estás ahí, esperando la llamada, dispuesto a servir. Siempre, siempre, siempre estás ahí. Tú siempre estás ahí. Cuando el pueblo necesita tu calor tu consolación. Siempre, siempre estás ahí. Y sin duda alguna, eres un regalo del Señor. En mi vida una inspiración. es el ejemplo de entregarse entero por amor. Y por eso hoy te digo esta canción. Aquel que siempre cuida sus ovejas con amor, tu luchas contra viento y marea por formar en mí la imagen del Señor. Tu pastor, que no miras mis defectos, solo miras lo que puedo ser en Dios. sinceridad te digo, tú eres un regalo del Señor. eso hoy dedico esta canción. Aquel que siempre cuida sus ovejas con amor, tu pastor, que luchas contra Caso soy testigo. eres un regalo del Señor. tú eres un regalo del Señor. Tú eres un regalo del Señor.